could land Back in Lolo, you dah crash Buat wave wave malah cash Padang padu takkan cair Seven lava tiba-tiba Bawa balik kau punya nak busu ku tak layak Dah sama tempo pas sudah basi tak boleh simpan Before landing nak pastikan ruang kat atas ni dah cukup selesa Ruang kat nak tak boleh terkekes Kau dan aku ni pun dah jauh beza Radino, oh, Radino, oh, Radino mata kau tak boleh nak nampak Berkilau bukan botak Walaupun sampai kau pernah selah Honestly babe Hasa channel kau tu tetap tak akan ke mana It's not about lay down company call Minta sign nak ditaja Tak nak break Biar laju kau pecah mati tak merana Penat back, Biar je pergi mati rockstar dan merata